Saluton carai. Tutte hazarde. Mi montris al vi mian biciclon uh, hiero, mi pensas, yes. Kai uh, eh, gi defectigis. Kai mi estas en la quartalo por serci malferman eh, butikon eh, por eh, repari ĝin, sed ŝajnas ke antaŭ o la novia novjariĝo nenio estas malfermita. Kaj do mi devas pazienze de denove. Bone, ja. Mi komprenas che tio ne estas tro interesa al vi, do mi lasas nin la medito resto con ni, con medito, con ni, Dankon. saluton, cae bon venon al nia nova zamenhofa medito. Hodiau, mi volas legi cae mediti cun vi, sur articoleto quiu aperis en la esperantisto mil octcent Mi legos el pagio sepdec sep. Signoro Fro Vlo Lorenz consilas che la preseioi quiui ne havas la signeto in super in usu anstatau ili kai anstatau ho apostrofon returnitan post la litero exemple ats returnita apostrofo eti anstatau aceti per la chapeleto au aceti per la ho postmetita. De nia flanco ni devas nur peti che se oni volos usi tiun ci consilon, oni ne forgesu clarigi en la comenzo della pressata verco la signifon de tiu ci returnita apostrofo. Calca esperantisto e povas surprisigi pro la facto che Zamenhof tre malofte paroli spri la tiel nomata e ciapeletto e au supersigno e au... Ja, vi comprenas. La speciala elitero de Esperanto estas kvin plus unu, do luneto super u, kai super uh, go, jo, so, ho, se mi bone memoris ciuin, per ciapeleto ili facte changas la grafemon, do la indicon de la sono. Sed, do mi ciam surprisigis che multe esperantistoi arde cae passie discutas pretio, cae effective en la lastai iaroi pro la technologia changio, la passio shainas iumete malvarmigi. Do mi invitas nin ciuin pripensi chu la debatoi ciuin ni shatas tiel multe passie disvolvigi ancora validos post dec iaroi yen la demando cae la instigo por cun mediti hodiao coram dancon eh, pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.